જરૂર છે આ કૃતિ અમે પર્યાવરણને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવવા બનાવવા માટે બનાવી છે તો તો ચાલો આપણે આ આકૃતિ બનાવવા વિશે જાણીએ સૌપ્રથમ એક ભઠ્ઠી અથવા ચૂલો તેમાં એક મોટું વાસણ મૂકો વાસણને મૂક્યા બાદ તેને ગરમ કરો અને તેમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલ્સ અથવા જુબલા વગેરે ઉમેરો ત્યારબાદ પ્લાસ્ટિક પીગાળવા માટે તેમ વધુ પ્લાસ્ટિક તેમાં પીગાળો ત્યારબાદ તેમાં રેતી મિશ્ર કરો રેતી મિશ્ર થઈ ગયા બાદ તેમને સારી રીતે મિશ્ર કરો અને હલાવતા રહો સારી રીતે મિશ્ર થઈ ગયા બાદ તેમને બીબામાં ઠારો બીમા બીબામાં ઠારી ગયા બાદ તેમને બે થી ત્રણ મિનિટ સુધીમાં કાઢી લો તો સર આ રીતે આપણો પ્લાસ્ટિકનો પેવર બ્લોક તૈયાર થઈ ગયો છે કેટલું સરળ છે આ આવી રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકના પેવર બ્લોક બનાવી અને પ્લાસ્ટિકથી આપણું ભારત દેશ પર નહીં પણ આખા વિશ્વને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવી શકીએ સર તમે જાણ્યું જ હશે કે પ્લાસ્ટિક એક પોલિમર છે જે સારી રીતે વિઘટન થતું નથી પ્લાસ્ટિકને વિઘટન થતાં હજારોથી અબજો સાલ લાગે છે તો સર આવી રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકનો વિનાશ કરી શકીએ સર તમે સાંભળ્યું હશે કે રોડ બનાવવા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે પણ તે સાચી વાત છે રોડ બનાવવા રોડ બનાવવા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ તો થાય છે પણ પ્લાસ્ટિકને પીગાડીને રોડ બનાવવામાં નથી આવતો ખાડો બોડી પ્લાસ્ટિકની રાટી અને તેમની ઉપર રોડ બનાવવામાં આવે છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્લાસ્ટિકના રોડ પ્લાસ્ટિકમાંથી રોડ બનાવીએ છીએ તો સર આપણે આવી રીતે પ્લાસ્ટિકના પેવર બ્લોક બનાવીએ અને આવી રીતે અલગ અલગ પેટર્ન બનાવી અને પ્લાસ્ટિકને પર્યાવરણ પ્લાસ્ટિકમાંથી પર્યાવરણને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવી શકીએ છીએ તો સર તમે રિવરફ્રન્ટ તો જોયું જ હશે રિવરફ્રન્ટમાં કેવી રીતે અલગ અલગ દિવાલોની પેટર્ન બનાવી શકીએ તો સર આ પ્લાસ્ટિકના પેવર બ્લોક દ્વારા આપણે અલગ અલગ દિવાલો અને અલગ અલગ પેટર્નો પણ બનાવી શકીએ જેમાં વાર તહેવારમાં દીવા વગેરે વૃક્ષો રાખી શકીએ અને શોભા શોભા બનાવી શકીએ આ આ પ્લાસ્ટિકને પીગાળીને પીગાળવાથી એટલું બધું નુકસાન નથી થતું જેટલું સળગાવાથી થાય છે આ પ્લાસ્ટિકને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા માટે અમે આ કૃતિ રજૂ કરી છીએ તો સર આ પ્લાસ્ટિકના બ્લોક બનાવવાના ફાયદા અલગ અલગ ધાર્મિક સ્થળો જેમ કે રિવરફ્રન્ટ વગેરેમાં આ પ્લાસ્ટિકના બ્લોકના રોડ રસ્તા અને વગેરે પેટર્નો પણ બનાવી શકીએ છીએ આ પ્લાસ્ટિકના બ્લોક આ પ્લાસ્ટિકના બ્લોક બનાવવા વધુ સરળ છે અને તેમાં કલર કરી ચિત્ર કરી અને અલગ અલગ રીતે બ્લોક બનાવી શકીએ છીએ અને દિવાલો ચણી શકીએ છીએ તો સર આ બ્લોકના ફાયદા આપણે જાણ્યા તો એટલું જ કહી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું થેન્ક યુ વિભાગ એક ઇકોફ્રેન્ડલી સામગ્રી અમારી કૃતિનું નામ છે ખાઈ શકાય તેવા વાસણો મારું નામ છે કુટી જયશ્રી લખુભાઈ હું ડિવાઇન પબ્લિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું મારું નામ જોશી મયુર અમિતભાઈ છે હું ડિવાઇન પબ્લિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું ઈસવીસન ઓગણીસો સાતથી પ્લાસ્ટિકની શોધ થઈ છે ત્યારથી પ્લાસ્ટિક એ આપણા જીવનનો મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે આપણે સવારે ઉઠીએ છીએ ત્યારથી સાંજે સૂઈએ ત્યાં સુધી પ્લાસ્ટિકની બનેલી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ભારતના એક અંદાજ પ્રમાણે નવ પોઈન્ટ છેતાલીસ મિલિયન ટન જેટલો પ્લાસ્ટિકનો કચરો ઉત્પન્ન થાય છે તેમાંથી તેતાલીસ ટકા જેટલો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ પેકેજિંગમાં તથા સત્તાવન ટકા ઉપયોગ વાસણો તથા રમકડા બનાવવા માટે થાય છે ભારત એક ઉત્સવપ્રિય દેશ છે આમ દરેક ઉત્સવમાં જમતી વખતે પ્લાસ્ટિકના પ્લાસ્ટિકના વાસણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમ કે પ્લાસ્ટિકના ડીશ વાટકા ચમચી ચાના કપરકાની આ વાસણોને ઉપયોગ કરતાની સાથે જ ફેંકી દેવામાં આવે છે આથી ભૂમિનું પ્રદૂષણમાં વધારો થાય છે આથી આજે અમે પ્લાસ્ટિકના વાસણોની જગ્યાએ જીવ ઘટનીય પદાર્થથી બનેલા વાસણો વિશે સમજાવીશું કૃતિ તૈયાર કરવાનો હેતુ પ્લાસ્ટિકના વાસણોને સ્થાને જૈવિક ઘટનીય વાસણોનો ઉપયોગ માટે તક આપવી ઘઉંના ભવનાનકનો ઉપયોગ થતો હોવાથી પ્રશિક્ષકોને સહાયક થવું દીકરી જેવા લઘુ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવું અને સ્ત્રી આવા ઉદ્યોગો સ્થાપીને સ્ત્રી સશક્તિકરણને પણ પ્રોત્સાહન આપવું અને પ્લાસ્ટિકના વાસણોને લીધે થતા ભૂમિ પ્રદૂષણ અને જળ પ્રદૂષણને પણ અટકાવવું અમારી કૃતિનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે કે ઘઉંના લોટમાં સ્ટાર્ચ રહેલો છે જે બાઇન્ડિંગ પાવર ધરાવે છે તેમજ ગોળમાં પણ સુક્રોસ હોવાને લીધે થોડા ઘણા અંશે બાઇન્ડિંગ પાવર ધરાવે છે આમાં મીઠું પણ જોડાણને શક્તિ આપવામાં મદદ કરે છે આમ પદાર્થને ગરમ કરવાથી જોડાણ સખત બને છે જરૂરી સાધન સામગ્રી પાંચસો ગ્રામ લોટ દોઢસો ગ્રામ ગોળ બે ચમચી મીઠું જરૂર મુજબ પાણી અને ખાદ્ય તેલ કૃતિ તૈયાર કરવાની રીત સૌપ્રથમ એક પાત્રમાં ઘઉંનો લોટલો ત્યારબાદ તેમાં થોડો ગોળ અને બે ચમચી મીઠું ઉમેરો ત્યારબાદ તેમાં પાણી ઉમેરીને લોટને રોટલીના લોટની જેમ બાંધી લો ત્યારબાદ તેને ગોળાકાર ગણી લો અને તેમાંથી વાટકા ચમચી અને ડીશ જેવા આકાર આપી દો અને તેનો બીબા તરીકે ઉપયોગ કરો બીબા તરીકે ઉપયોગ કરતા પહેલાં તેમાં થોડું ખાદ્ય તેલ લગાડો અને તેને ઓવનમાં ત્રણસો પંચોતેર અંશ સેલ્સિયસ માટે ગરમ કરો ગરમ બે કલાક પછી ગરમ થઈ ગરમ થઈ જાય પછી કાઢી લો અને તેને ઠંડા પાડવા દો હવે તૈયાર છે આપણા ખાઈ શકાય તેવા વાસણો ખાઈ શકાય તેવા વાસણનો વ્યવહારિક ઉપયોગિતા આપણે જમતી વખતે અથવા ભોજન પીરસવા માટે આવા વાસણનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ભૂમિ પ્રદૂષણ અને જળ પ્રદૂષણ પણ અટકાવી શકીએ છીએ અને મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવી સરકારી યોજનાઓ દ્વારા આ વાસણોનું ઉત્પાદન કરીને રોજગારીની તકો પૂરી પાડી શકીએ છીએ તેમજ ભાવના વધુ ખરીદી કરીને આપણે કૃષિ ક્ષેત્રને પણ સહાયક થઈ શકીએ છીએ થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ અમે સિમ્બાલિક બીજી કન્યા વિદ્યાલય અત્યારે છે બાળકા કોરિયા આઠે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અમારો વિભાગ એક છે ઇકોગ્રેની સામગ્રી તેમાં અમારી કૃતિનું નામ છે ઇકોગ્રેની સામગ્રીમાંથી બનેલી વૃક્ષ સુશોભનની વસ્તુઓ સૌપ્રથમ આપણે જ્વેલરી બોક્સ ઘણા લોકો જ્વેલરી બોક્સ સાચવવા માટે બજારમાં પૈસા નથી અને જ્વેલરી બોક્સ ખરીદતા હોય છે પણ એ લોકો એનાથી જાણતા કે આપણા ઘરમાં જ પડેલા નકામા પૂંઠામાંથી આપણે બનાવી શકીએ છીએ અને આપણે પ્લાસ્ટિકની ડબલીઓ કે બીજા કોઈ પણ બોક્સ ખરીદીએ છીએ પણ આપણે પ્લાસ્ટિકના ખરીદવા કરતાં ઘરમાં જ બનેલી પૂંઠાના બનાવીએ તો વધુ સારું રહે ત્યારબાદ આ ફ્રેમ છે આપણે બજારમાંથી પ્લાસ્ટિકના ફ્લાવરવાળી ફ્રેમ ખરીદીએ છીએ તેના કરતાં ઘરમાં છે આ ફ્લાવર આ ફ્લાવરને આપણે દિવાલ પર પણ લગાડી શકીએ છીએ અને કોઈ ટેબલ પર રાખી અને તેને પણ સુશોભિત કરી શકીએ છીએ ત્યારબાદ છે આ ફૂલદાની આ બધી વસ્તુ બનાવેલી બનાવવામાં આવી હતી તેમાંથી વધેલા કચરામાંથી નાના મોટા ફૂલ બનાવી અને તેને એક બાસ્કેટમાં રાખી દીધા તેથી આ સરસ મજાની ફૂલદાની બની ગઈ ત્યારબાદ છે આ ગરબો નવરાત્રી બાદ આપણે તે ગરબાનો ઉપયોગ કરતા નથી અને રાખી દઈએ છીએ પરંતુ તેને આપણે હોમ ડેકોરેશન તેને રહેવા માટે અને તેના રક્ષણ માટે એક તેને માળો પણ બનાવી શકીએ છીએ ત્યારબાદ છે આ સરસ્વતી માની મૂર્તિ બનાવી છે માટીમાંથી આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે ગણપતિની મૂર્તિ દશામાની મૂર્તિ એ બધી પાણીમાં પધરાવી અને તેમાં કેમે કેમિકલનો ઉપયોગ હોય છે જેથી પાણી પણ પ્રદૂષિત થાય છે અને મૂર્તિઓ પણ જ્યાં ત્યાં રખડે છે તેના કરતાં આપણે માટીમાં ફટેકડી ઉમેરી અને બનાવવાથી તે જળ પ્રદૂષણ પણ શકીએ છીએ અને બાળકોને રમવા માટે પણ દઈ શકીએ છીએ અને ત્યારબાદ છે આ નાઇટ લેમ્પ નાઇટ પણ એ વાયર અને ઊનમાંથી જ બનાવે છે આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જેમાં અમે કોઈ પણ જાતનો પ્લાસ્ટિકનો કે પર્યાવરણને નુકસાન કરે તેવી કોઈ પણ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો નથી ત્યારબાદની માહિતી આ બેન આપશે નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ મારું નામ ચાવડા ચેતના છે અમે અહીંયા હોમ ડેકોરેટ માટે ઘણી વસ્તુઓ કાગળમાંથી બનાવેલી જેમ કે આ વાળ રાખવું છે જે અમે ન્યૂઝપેપર આગળ ભણેલા જે પુસ્તકો પડેલા હતા એના અમે બનાવેલા છે એટલે સૌપ્રથમ અમે આમાં ન્યૂઝપેપરની જે ભૂંગળી પાડી અને રાખેલી છે પછી તેમાં કાર્ડબોર્ડ કાર્ડબોર્ડ ઉપર ન્યૂઝપેપર ચોટાડેલા છે અને તમને મિત્રો લાગતું હશે કે આ ક્રાફ્ટ પેપરમાંથી પાંદડા કેવી રીતે બનાવો તો હું તમને તે પણ શીખવાડીશ તો આવી રીતના પેલા ક્રાફ્ટ પેપરને કાપી નાખવા બરાબર કાપી નાખ્યા પછી આવી રીતે આપણે કાગળને બેન્ડ વાળવા બેન્ડ વાળતું જ પછી જ્યાં આખું આ બેન્ડ મળી જાય પછી ખોલવાનું ખોલશો એટલે તમને આવું રેડી થઈ જશે કાગળ ત્યાર પછી આપણે જોઈશું તો બાસ્કેટ જેમાં અમે કાગળનો ઉપયોગ કરેલો છે પણ હકીકતમાં તો આ બાસ્કેટ આપણે માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિકની ખરીદ ખરીદતા હોય છે એના કરતાં તો આપણે ન્યૂઝપેપરમાંથી પણ બનાવી શકીએ છીએ અમે ન્યૂઝપેપરનો ઉપયોગ કરીએ તો ન્યૂઝપેપરનો ઉપયોગ કર્યો છીએ એટલે તેમાં ન્યૂઝપેપરની બાસ્કેટ બનાવીને તમે ફૂલ પણ રાખી શકો છો ત્યાર પછી આપણે જોઈશું વાલ છે જે અમે કાગળમાંથી ફક્ત કાગળમાંથી જ બનાવી છે ન અમે પ્લાસ્ટિક વાપરેલો જેમાં સૌપ્રથમ અમે કાગળની બાસ્કેટ બનાવેલી છે કાગળની બાસ્કેટ બનાવ્યા પછી અમે ફ્લાવર બનાવ્યા છે જે ક્રાફ્ટ પેપર જે વધેલા કાગળ હતા તેના બનાવે છે હલવેન બાગના કાગળના ફ્લાવર અને પાંદડા બનાવીએ છીએ જેથી પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન થાય જે તમને દેખાય છે જે પ્લાસ્ટિકનો છે હકીકતમાં જે પ્લાસ્ટિકનો નથી તે કાગળનો જ ઉપયોગ કરીને મોટા કલાનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલો છે અને જે વધેલા કાગળને આ બાસ્કેટની અંદર જવા છે તેનું પણ અમે કાગળ કાગળના ફ્લાવર સંચારેલા છે ત્યાર પછી આપણે જોઈશું તો પાર્ટી માટે આપણે ઉદાન પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એના કરતાં આપણે સ્માઇલના દોરા બનાવવા જોઈએ જે બાળકોને ખૂબ પસંદ હોય તે કાગળના બનાવી શકીએ છીએ જે આપણે મોટા પણ બનાવી શકીએ છીએ બાળકો પણ બનાવી શકીએ છીએ ત્યાર પછી જય શ્રી કૃષ્ણ મારું નામ પંડાલ સર છે ટૂંકમાં અમે જે વસ્તુઓ બનાવી છે માં અમે જે વસ્તુ તમારી સામે રજૂ કરીએ છીએ તે પર્યાવરણને બચાવવા થોડા પગલાં ભરીને અમે આ વર્ષમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરેલો નથી Gracias. morning everyone. Myself Isha. And myself Raj. And we are from SLB Intelligence. Today in Science Exhibition 2022, our topic is toys from eco-friendly material. In general, whatever toys we are purchasing, uh, most of them is prepared from plastic material which is a kind of polymer and non-biodegradable in nature. Moreover, the toy industry uses 40 tons of plastic for each for uh, every 1 million in revenues. for 90% of toys on the market are made up of plastic. Plastic toys can contain heavy metals such as lead and cadmium or other harmful chemicals such as dioxins. When the plastic is disposed of, a lot of and polluting earth ecosystem including ocean. Due to this, we all need to think about alternate source or material for the preparation of toys. So here we are representing some toys which are made up of either from eco-friendly material or recyclable material. So in this category, our first toy is paper pillar. Paper pillar is made up of tissue paper which is a biodegradable material. Let us see how it works. that it is made up of camphor kapoor, which is good for our health to inhale nowadays and the discarded plastic glass is a, which is a kind of uh, use for it. Let us see how it works. ઓળેદ્રા આરતી મારું નામ છે ઓળેદ્રા કોમલ અમે શાળા શ્રી સ્વ પીએસએન ઠકરાર હાઈસ્કૂલ પારાવાડામાં અભ્યાસ કરીએ છીએ અમારા કૃતિનું નામ છે બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક અને અમારો વિભાગ છે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્લાસ્ટિક વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે આજે આપણું જીવન ખૂબ જ સુખ સગમળતાવાળું બન્યું છે એમાં પણ જ્યારથી પ્લાસ્ટિકની શોધ થઈ છે ત્યારથી તો ઘણું જ સગવડતાવાળું બની ગયું હતું જે પ્લાસ્ટિક શરૂઆતના વર્ષોમાં સગવડતાવાળું લાગતું હતું આજે તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો પ્લાસ્ટિક કચરો અને તેનો નિકાલ કરવો એ આપણા સૌ માટે સૌથી મોટો પડકાર બની ગયો છે આ પ્લાસ્ટિક આજે આપણા જીવનમાં ડગલે પગલે વણાઈ ગયું છે તેના વગર જીવન ચાલી શકે એમ પણ નથી તેનો માત્ર એક જ વિકલ્પ છે બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક જે પ્લાસ્ટિકની ખોટ પણ પૂરી પાડશે અને આપણા પર્યાવરણ માટે નુકસાનકારક પણ નથી આ જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિક આપણા પર્યાવરણ માટે નિર્દોષ અને બિનહાનિકારક છે આ જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિક આપણા હોવાથી તેનું હોવાથી તેનું સરળ રીતે કાર્બનિક ખાતરમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે અને વન પોષક દ્રવ્ય માટે પણ ઉપયોગી છે આ પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો હેતુ જૈવ અવિઘટનીય પ્લાસ્ટિકની હાનિકારક અસરના વિકલ્પ રૂપે અને આ જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિક આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ તે માટે આ પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે આ પ્રોજેક્ટ બનાવવાની સામગ્રી પોટેટો સ્ટાર્ચ વિનેગર ગ્લિસરીન અને પાણી બનાવવાની ક્રિયાવિધિ સૌ પ્રથમ સ્ટવ ગેસ ઉપર મૂકો અને તેલમાં પોટેટો તાસ ત્રણ ચાર ચમચી નાખો તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો તેમાં બે ચમચી વિનેગર ઉમેરો તેમાં દોઢ ચમચી ગ્લિસરીન ઉમેરો એને સાથે સાથે હલાવતા રહો તેમાં દોઢ ચમચી ગ્લિસરીન ઉમેરો તેને સાથે સાથે હલાવતા રહો કરી લીધા પછી તેને યોગ્ય મોલ્ડમાં નાખો બાયોડિગ્રેડ બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિકના ફાયદા બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક જે વિઘટનીય હોવાથી તે સરળતાથી નાશ પામી શકે છે અને તે વન માટે પણ ઉપયોગી છે તે પર્યાવરણ માટે નુકસાનકારક નથી તે બનાવવું ખૂબ સરળ અને સસ્તું છે પ્લાસ્ટિક વર્ષો સુધી નાશ પામતું નથી પરંતુ બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક સરળતાથી નાશ પામે છે અને વન માટે પણ ઉપયોગી છે બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિકથી વધતું જતું જોખમ બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક અટકાવે છે અને જીવ સંપદાને પણ બચાવે છે બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક હાલના પ્લાસ્ટિકનો વિકલ્પ બની અને આપણું જીવન સુખ અને સગમય બનાવે છે નમસ્તે નમસ્તે સ્ટુડન્ટ જે હાઈસ્કૂલ છે હું ધોરણ દસમાં અભ્યાસ કરું છું મારું નામ મેઘના જયશ્રી પુસ્તકભાઈ છે મારું નામ મેઘના જાની ભૂપતભાઈ છું દસમાં ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું મહેસાણા શ્રી કસ્તુરબા જૈન હાઈસ્કૂલ છે વર્ગમાં એક થર્મોકોલ લીધેલું છે તેમાં પુઠ્ઠા પર ડ્રોઈંગ કરેલી છે થર્મોકોલના પહાડો બનાવેલા છે વાદળો થર્મોકોલના બનાવેલા છે પ્લાસ્ટિકના રમકડા લીધેલા છે વગેરે જેવી વસ્તુઓમાં લીધેલી છે આ વોટર સાયકલ મોડેલ દ્વારા સમુદ્ર નદી તળાવ દ્વારા જે સૂર્યપ્રકાશ દરમિયાન જે વરાળ છે તે રૂપાંતરિત થાય છે અને ઉપરની તરફ જાય છે ત્યારબાદ તેના વાદળો છે તે વાદળો છે તે બંધાય છે અને ઘનીભવનની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારબાદ નાના નાના ટીપામાં તે રૂપાંતર થાય છે અને તે વરસાદ સ્વરૂપે જમીન ઉપર આવે છે આથી નદીઓ અને ત્યાં સમુદ્રમાં પહોંચે છે આમ બાજુ આ મોટરસાયકલ મોડલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સહેલાઈથી બાષ્પીભવન ચક્ર છે એ સમજી શકે તે કારણે અમે આ મોડલ બનાવ્યું છે થેન્ક યુ આભાર નમસ્તે મારી શાળાનું નામ Shri M B Majethia girls school છે મારું નામ સાધ્યા અંકિતા મારું નામ ચાચ્યા સાથે ગણિત વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શનમાં વિભાગે એકો ફ્રેન્ડની સામગ્રી કૃતિ લેસ્ટમાંથી બેસ્ટ છે આ છે સાંકળો જેનો જે બે સૂત્રીનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલું છે જે આપણે ઘરના સુશોભન માટે ઉપયોગી છે આ છે ઝુમર જે મેં ચાની પ્યારીમાંથી સીડી અને સીડી ડિસ્કમાંથી બનાવેલું છે જે ઘરના સુશોભન માટે વપરાય છે આ છે પગ લૂછણિયું જે મેં ઉપયોગમાં ન લેવામાં આવતા કપડાં અને ચૂંદડીનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલું છે જે પગ લૂછવા માટે ઉપયોગી છે આ છે ફોન ચાર્જિંગ હોલ્ડર જે મેં ખાલી બોટલોમાંથી બનાવેલી છે જેને આપણે ફોન ચાર્જ કરવામાં સરળતા રહે છે આ છે સ્ટેશનરી બોક્સ જે મેં પૂઠાનો ઉપયોગ કરી બનાવેલું છે સ્ટેશનરી બોક્સમાં જેવી કે પેન્સિલ ઇરેઝર પેન એવી વસ્તુઓ રાખી શકાય છે આ છે કબાટ જે પૂઠામાંથી બનાવી શકાય છે જેમાં નાના છોકરાના રમવાના રમકડા ભરી શકાય છે આ જ્વેલરી બોક્સ છે જે અમે પૂઠામાંથી પૂઠાનો ઉપયોગ કરી બનાવી શકાય છે જેમાં આપણે જ્વેલરી અલગ અલગ રાખી શકાય છે આ બાસ્કેટ છે જે મેં છાપાનો ઉપયોગ કરી બનાવેલી છે જેમાં આપણે ફળ શાકભાજી જેવી વસ્તુઓ રાખી શકાય છે આમ એક્સરેનો ઉપયોગ કરી બનાવેલ છે જે જે ઘરની સુશોભનની વસ્તુઓમાં વપરાય છે ગાઢી અસર પડી છે વિવિધ ઉદ્યોગો તેમજ વધતા જતા વાહન વ્યવહારે પર્યાવરણને અસંતુલિત બનાવ્યું છે તેમજ હવા પ્રદૂષણ જમીન પ્રદૂષણ જળ પ્રદૂષણ વૈશ્વિક તાપમાનમાં પણ વધારા કર્યા છે જે માનવજાત પર ખતરારૂપ સાબિત થાય છે આમ પર્યાવરણ બચાવવાનો વૈકલ્પિક ઉપાય તરીકે માનવે તેને જાળવવાનો અને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આથી તેનો અક્ષીર ઉપાય બિન પરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોતનો ઉપયોગ છે કૃતિ તૈયાર કરવા માટેનો હેતુ ઉર્જા બચાવવાનો અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ જરૂરી સાધન સામગ્રી પવનચક્કી ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ સોલાર ચીપ લાકડું વિદ્યુત વાહક તાર ને એલઈડી તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ હાલમાં દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટો વૈશ્વિક પ્રશ્ન હોય તો તે પ્રદૂષણનો છે ને હાલમાં વિશ્વમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે અનેક પ્રયત્નો થાય છે જેના માટે મારી પાસે ઇકો ફ્રેન્ડલી હાઉસ છે વ્યવહારિક પદ્ધતિ સોલારથી આપણે સૌર ઉર્જા સૌર ઉર્જાનો મોટા મોટો એકમ હોય તો તે સૂર્ય છે આપણે સૌર ઉર્જાનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ ઘરની છત પર એક સોલાર ચિપ લગાવેલ છે જે દિવસ દરમિયાન જે દિવસ દરમિયાન સૌર ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે પવન ચક્કી આપણે ઘરના બોરમાંથી પાણી બહાર કાઢવા પવનચક્કીનો ઉપયોગ કરીશું જ્યારે પવન આવશે ત્યારે પવનચક્કી ફરશે અને તેમાંથી નીકળતી ઉર્જા દ્વારા આપણે પાણી બહાર કાઢીશું ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ આપણા ઘરમાંથી નીકળતો વધારાનો કચરો સડેલ ફળ શાકભાજી છાણ વગેરેને કૂવામાં નાખી ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ તૈયાર કરીશું ને તેમાંથી નીકળતો તેમાંથી નીકળતી ગેસ દ્વારા આપણે ગેસથી રસોઈ બનાવીશું અને ફાયદા મફતમાં ઉર્જા મળે છે ઇંધણની બચત થાય છે અને પ્રદૂષણ મુક્ત છે નમસ્તે નમસ્તે